ni duduk gerak kokek kokek kokek kokek kokek Nabi katanya supa dengan air kukuk. Ba berasa nak kukuk kukuk. Berasa nak kukuk kukuk. Ini ah, Nabi buat misa supa dengan orang hok masuk syaitan dan jin duk jadi sangi dia duk dia pun duk giroyak nasib kepada orang. Lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni supa ngaduk kukuk dah. Masya-Allah. Maka dia pun buat reka eh bohong kecek tu kecek ni kena ratik tak kena ratik siapa ke beratuh ya reka royak katanya nasib masa depan ni lagu tu lagu ni lagu tu lagu ni bila dia royak hak mana-mana kena so ya hak orang tu duduk dengan apa ah, sungguh weh dia royak sungguh lepas tu kan bawa lepas pada tu ikut royak duduk berasa kena belakang haninglah yang nabi ayat katanya orang hok pasal duk menengok nasib orang duk bomogo tu ni adalah duk main dengan jin dengan syaitan Bismillah Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sedara yang di sedara-sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita nak masuk di dalam surah An-Naml, ingin saya baca sikit sebanyak uh, sakibaki daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam tafsir. Tafsir akhir surah Asy-Syu'ara yang Allah Taala firman hubungi dengan manusia yang masuk syaitan. Iaitu manusia yang syaitan goda dia, patu waliknya orang-orang hak pasang jadi tukem nengok. Jadi bomo hatu. Jadi orang-orang hak pasal duk bom orang tengok nasib orang hak pasal main dengan syaitan tu lah. Dalam tafsir Ibn Kathir ni eh, ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Sa'ala nasun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhan faqal innahum laysu bi Qadu ya rasulullah fa innahum yuhaddithuna bi shay'in yakunu haqqan Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sekejap ni lah. Eh. Jadi Aisyah royak katanya orang ramai maknanya sahabat-sahabat Nabi lah. Dok tanya Nabi hubungi dengan tok bomo hatu ataupun tok bomo nengok. Al-Quran maknanya orang apa saya nengok orang tangi, tengok dalam air, tengok nasib orang dan sebagainya. Maka Nabi katanya sesungguhnya mereka itu tak ada apa sekarang ni. Maknanya hodok kecek tu kecek bohong reko-reko gamuk-gamuk gitu ya. Sahabat aku tanya lagi, ya Rasulullah. Kadang-kadang benar hok tok bomo hatu, tok nengok-tengok tu, eh betul sungguh. Betul supaya dia dok royak. Pas kita ha saya tambah dah. Kita nak pergi royak katanya tak kena lagu mana benda hok ya royak tu semati. Nabi pun royak tilkal kalimatu minal haq yakhtafu hal jinnu fayuqarr fayuqarr qiruha fi udhuni walihi taqarr qarati ad-dajaj fayakhlituna ma'aha akthara min mi'ati kadhiba Nabi ayat katanya ya memang perkata eh hak orang-orang nengok saat ni ya kecek kadang-kadang betul tapi dibisik oleh jin oleh syaitan ataupun jin maka dalam otak dalam telinga dia saat ni duduk gerak kokek kokek kokek kokek kokek Nabi katanya supa dengan ayat kukuk berasa nak kukuk kukuk berasa nak kukuk kukuk ini Nabi buat misa supa dengan orang yang masuk syaitan dan jin duduk jadi sang dia duduk dia pun duduk geroyak nasib kepada orang lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni supaya ada kukuk dah. Masya-Allah. Maka dia pun buat rekod eh bohong. Kecek tu, kecek ni, kena retik, tak kena retik. Siapa ke beratus. Dia rekod. Royak katanya nasib masa depan ni lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Bila dia royak, hak mana-mana, kena so ya. Hak orang tu duduk dengar apa ah, sungguh weh. Dia royak sungguh. tu kan? Bau lepas pada tu ikut royak, duk berasa kena belaka. Ha inilah yang Nabi royak katanya, orang hak pasal duk menengok nasi orang duk bomo gotu gani adalah duk main dengan jin dengan syaitan. Itulah ayat Qul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Katakanlah hai Muhammad, Mu nak tahu ke tak? Aku nak tanya, nak wayak kepada mu. Kepada siapa kau syaitan masuk? Maknanya syaitan masuk dalam tubuh siapa? Hanya ada tu. Salah satunya, Tok Bomo, apa yang dia menengok nasib orang. Okay. Lepas tu, Tok Bomo hatu, yang dia main dengan iblis, dengan syaitan tu. Ne? Jangan pahal katanya, Tok Bomo hatu tu, syirik belakang. Ada setengah-setengah ia duk main dengan ayat Qur'an maknanya bukan yang main dak maknanya ia japi orang dengan ayat Qur'an dengan doa-doa hak nabi ngajar hak ni memang molek waktu ia baca pun ia baca derah we bunyi selalu dah depan-depan orang-orang nak add video nak takak tik pun boleh tak ada gapo dia tak ada duk sengon ilmu dia nah so lagi saya ambil sebab benar-benar hak pah dah duk baca banyak dah kepada kita lepas tu sebagai ayat akhir sekali dia dalam surah tu Al-Syu'ara yang kita baca kemarin walaupun tidak ada typo kemarin. Iaitunya Tuhan itu eh, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala firman wantasaru min ba'di ma zulimu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Tuhewi jamine mereka itu tetap akan menang selepas daripada mereka kena zalim. Ya goliknya kena kena apa kena susah dulu. Nak boleh kejayaan ia kena susah dulu. Supa juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka kena susah. Dalam hidup dengan harta benda, dengan nyawa, dengan anak, dengan bini, dengan tok laki, dengan apa ni kebong dan sebagainya. Untuk nak popong ugamu dan bumi yang mereka cintai. Maka Tuhan pun ayat mereka tetap apa? membela diri sesudah mereka dianyayai. Masya-Allah. Satu hadis Nabi saw alaihi berhubungnya dengan zalim. Kezaliman memang tak baik. Siapa-siapa buat zalim kepada diri dia. Maknanya dia duk syirik. Dia duk pegang-pegang yang tak betul. Akidah yang salah. Okey, orang itu adalah orang yang zoling kepada diri dia. Apatah lagi dia bunuh diri dia. Dia khianat harta benar dia. Lepas tu, kadang-kadang benar hak zoling dia buat kepada diri itu. Menarak siapa kau anak dia. Harta benda dia, bining dia, hak dia pergi buat zoling, buat kau tu, buat kau Kepada orang tu, kepada orang ni. Hak lebih besar sekalinya, orang yang jadi pemimpin. Yang sengaja bunuh rakyat dia rakyat hak pasal tak setuju dengan dia ya berdin ya bang ya bunuh penklum dan sebagainya ni ada sampai hari ni dunia yang setengah-setengah pemimpin yang zalim dan sebagainya ni kia katanya masuk di dalam tajuk kezaliman nabi rakyat di dalam satu hadis hadis ni adalah hadis sahih iaitu nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum waz-zulm fa innaz-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya jaga-jagalah kamu ha kezalimi. Beringat-beringatlah kamu. Buat gapo-gapo jangan terlibat dengan zalim. Sepanjang saat ni Sama ada kepada diri sendiri ke kepada orang lain atau buat apa-apa tak kena Sebab apa Nabi kata sesungguhnya kezaliman itu adalah gelak sikit lagi di akhirat Gelak gelemak Orang dia buat zoling, Lepas tu dia tak tobat Dia tak pergi minta maaf Hak dia buat kepada orang tu kepada orang ni sama ada dia menipu, dia makan duit dia khainak tu khainak ni sebut katanya zalim ni maknanya semua tiap-tiap kara dah jangan kita duk faham katanya nanti katok pala orang nanti tikir orang khainak orang saja dak zalim ni maknanya Benar hak kita buat menyalahi dengan hukum agama dikira zalim lalu dah tah lagi sahabat nabi bila nabi tanya zalim adalah perkara tak baik tak baik anak orang eh, zoling kepada diri dia gitu nabi sahabat nabi tanya nabi nabi siapa katik tak zoling kepada diri sendiri nabi ambil ayatnya innasyirka la zulmun azim sesungguhnya syirik adalah zoling yang sangat besar ha. ketika turunnya ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin tu tu tu, ayat tu di dalam suratul an'am Orang-orang yang berime dan orang yang tak capur aduk ime dia dengan zalim. Dengan zalim. Ha, tu sahabat Nabi pun nak pahal ayat ni tanya Nabi. Nabi, orang berime ni ada lagi ke zalim kepada diri sendiri? Ada kau orang tak tak zalim kepada diri dia? Ha, tu. Nabi pun jawab dengan ayat Quran. Sesungguhnya zalim, sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Dalam surah Luqman pun Luqman besar kepada anak dia, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya zalim adalah eh, sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Nah ha, tu, jangan kita terlibat walaupun sikit pun jangan we ada. Seluma-seluma, piah-piah syirik jangan we ada dalam hidup kita. Akidah-akidah yang tak betul jangan we ada. Kita kena jadi betul selalu dah. Pegangnya kita. Siapa nak ngaji lagu mana? Ngaji gi, tak ada apa. Saya mudah saya orang tanya, orang tanya ustaz, lagu mana eh? nak ngaji jadi betul? Saya royak mudah-mudah katanya, ngajilah. Hak yakin katanya betul. Lagu mana hak kita ngaji? Ngaji. Tapi akidah kena betul. Nak ngaji cara mana lah? Ngaji gi. Nak bahas, kau tu bahas kan ni ngaji kita ada apa. Tapi akidah kena betul. Jangan silap akidah. Silap akidah penuh habis amalan. Sila akidah pun habis cara hidup tang ciwit sebab orang ada jadi kafe tu sebab akidah mula-mula cuba kita gambar anak cucu ada ada tu tak apalah ada dengan hawa anak dia tapi bermari anak cucu cicit cocok dia mula jadi kafe, mula jadi kafe sebab apa tu punuh dia akidah mula dia mari mula di syirik lepas tu ya ya bon nabi ada mati siapa nak wi nasihat supaya kita cuba kita gambar tekah minta maaf dah eh. tekah mak pak kita duk ada mak pak kita duk ngepek ke kita walaupun umur 3 40 orang tua duk kata lagi orang tua duk royak lagi go tu go ni go tu go bom mak pak kita mati siapa nak ngepek ke kita ada dah tak ada dah siapa nak mari royak gapo-gapo ke kita maka kita sendiri bawa diri kita betul ke tak betul ha ni kira Hai nak ha, pada zaman dulu tekah Nabi Adam duk ada dengan Siti Hawa duk ada. Dia lah duk nasihat rakyat kepada anak cucu dia. Tapi bila dia mati pak, masya-Allah. Cuba kita gambar antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ni seribu tahun Nabi rakyat. Tekah Nabi Adam mati seribu tahun sampai ke Nabi Nuh. Manusia semua tak kum dah. Ha. Pas cuba kita gambar bermaknanya tak sampai seribu tahun tu orang semua tak tong dah. Faham? Pucar sebab apa tu? Pucar sebab syirik, sebab kufur tu. Rengak akidah, rengak akidah ni benda besar. Masya Allah. Sebab itulah, kita usahalah jadi kemahtung ime kita, tak berganya. Kalau orang rakyat katanya ideologi, benar-benar hak dia duk bubuh dalam otak, hak dia dok ngaji ke ngaji ke ni, benda tu, benda ni. Saya nak rakyat katanya ideologi, benar-benar hak dia duduk peh duduk duduk, duduk pegang jangan pegang serupa dengan akidah hak dia pak hak dia duduk pegang akidah ni tiap-tiap orang muslim kena jadi mata tan dia akan semua sama belaka akidah siapa hak paling betul sekali aqidatul rasul sallallahu alaihi wasallam akidah nabi sallallahu alaihi wasallam siapa atas dunia ni rakyat katanya nabi akidah tak betul terakhir cek Teragi buat kecek main. Ayat ah, akidah Nabi tak kena. Kapih lalu lah orang tu. Ha. Giduk rakyat katanya akidah Nabi tak kena. Kalau nak pergi rakyat nak comti tak kena kepada orang tu. Tak kena ke orang ni. Rakyat katanya akidah mung salah. Boleh jadi. Ada salah. Yang ni pegeng, pegengi dia. Lagu tu, lagu tu. Bagi sampah dia. Kita tengok dia ada amat. Ay, tak kena ni. Boleh kita tek lagi katanya akidah orang tu tak kena. Akidah orang ni tak kena. Tapi tak ada orang rakyat katanya akidah Nabi tak tak kena, tak ada. Sebab tu kita pun kena berakidah serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lalu dah. Memi panha, tak ada kena dak sakuk, tak ada kena dak sandar dengan orang tu orang ni dah. Akidah Nabi hak paling betul sekali. Pas Nabi berakidah pasal mana? Ha ni. Soalan lalu timo. Pas tu Nabi berakidah pasal mana? Bila Nabi berakidah pasal mana? Nabi beramal pasal mana? Cara hidup Nabi lagu mana? Inilah jadi kratun kepada kita berasa nak turut Nabi. Berasa nak kasih kepada Nabi. Sebab Nabi dia ajarnya, suruh kasih kepada dia. Ayat Qur'an pun ada, hadis Nabi pun ada. Tu heraya, Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Kalau sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka mu turutkanlah aku. Tengok ni. Tuhan sendiri royak suruh kasih. Suruh kasih kepada Allah dan turut Nabi. Nabi royak lagi dalam hadis. Hadis apa saya mula dengan la yu'minu ahadukum. Banyak hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi royak katanya, tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga aku ni nabi katanya orang tu dia kasih kepada aku lebih daripada dia kasih pada diri dia sendiri lagi cuba kita cuba kita tanya dah tanya siapa tak tak sayang ke diri dia kalau nganuk ada rasa dia jang tahu lagi harta jangan tahu lagi asal ke diri dia selamat tapi nabi ayat tak tak tak Umar kecek depan Nabi. Nabi, saya kasih kepada Nabi. Tapi diri saya, saya lebih kasih kepada Nabi. Nabi katanya, no. Bukan, bukan, bukan. Hei Umar, bukan, bukan. Mung kena kasih kepada aku lebih pada diri mung lagi. Tengok. Pas saya tanya orang, wak-wak tanya main-main ni. Tanya sungguh ni. Siapa tak kasih kepada Nabi lebih pada diri dia? Saya rasa jari orang. Okay. Walaupun mulut wayak. Tapi hakikat yang sebenar, kita kasih juga kepada Nabi lebih pada diri kita. Aku kuam cing maput. yang ambil tersedih. Kita Allah ni, masa Allah ni, kita kasih kepada Nabi lebih pada diri kita. Tak? Harta benda kita, anak kita, tamnen kita, duit kita, harta tu, harta ni. Kasih kepada Nabi. Kita kasih kepada Nabi lebih pada benda tu. Setengah-setengah orang jawab dengan mulut gitu. Oh, yo, yo kasih kepada Nabi. Jawab pan-pan gitu. Eh. Tapi hak sungguh, dak ni. Sebab tu kita kena terap. Ya panggil mana? Kena fang dalam hati kita, hidup kita, otak kita. Kasih kepada Allah dan Rasul ni jadi sub-sub. sub hidup kita. Barulah kita berasa nak turut ajaran Allah. ajaran Nabi. Melalui siapa duduk rakyat? Melalui para ulama' Para ulama ni iaitunya daripada sahabat Nabi dulu lagi. Siapa ke hari ni? Ulama mana yang royak cocok betul dengan apa? Dengan Quran dengan sunnah. Alhamdulillah. Pak lah, kita kena hormat kepada ulama walaupun mereka itu royak tak banyak. Royak sikit-sikit sekadar-sekadar ilmu yang ada pada diri dia dalam kitab dia dan sebagainya. Kita kena hormat kepada ulama. Jangan diraka sama sekali kepada ulama yang duduk di atas jalan yang betul. Ini dasar orang Islam kita. Jangan pecah belah. Jangan kelahi. Jangan duk beci gimari. Jangan duk conti kata. Mung kata tu maki. Masya Allah. Ini ha, tak boleh. Ambil lah. Dasar yang betul. Dalam hak akidah kita, pegangnya kita dan sebagainya. Nah, ni sebagai saki baki daripada kalau kita baca ayat belum pada ni. Dua tiga kali saya duk ulang ayat akhir-akhir surah syuara untuk jadikan sebagai cara hidup kita nak jadi nak jadi betul. Nah, jangan terlibat sikit habuk. Ni saya nak rekah mudah-mudah katanya. Jangan terlibat sikit habuk dengan benda syirik, benda hak puapan dengan dosa-dosa besar dan sebagainya. Siapa kau takut-takut kan? Takut tu hal tak apung dosa kita. Nampak kita duduk semaya, semaya. Mari sejik nampak sokmo. Nah, baca Quran nampak sokmo. Tapi, duk ada lagi benda selumah-selumah piah-piah duk ada benda hok hok duk pergi tak boleh tinggal benda tu duk amal tapi tak boleh tinggal benda tu hok amal hok tak kena tu lah duk pergi duk percaya kepada benda-benda hok tak kena sebab tu insyaallah saya harap masyarakat kita jangan we ada syirik hok ni jangan jangan we ada pakak-pakak tegur pakak-pakak royak lah katanya benda-benda syirik benda dosa-dosa besar dan sebagainya pakak-pakak cuik pakak-pakak royak itulah Nah, sekadar ni untuk pagi hari ni tak ada juga nak masuk di dalam mukaddimah suratul namli. Insya-Allah esok nah. Hari esok hari apa? Esok hari hari Khamis. Ha, kita sambung esok. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.